Hello，大家好，我是金老师，欢迎大家收看本次的节目。今天要跟大家分享的是阳历十二月、阴历十一月戊子月的生肖运势。我们会针对属鸡、属狗以及属猪的朋友的工作、财运、感情及健康的部分做提点。首先呢，先针对属鸡的朋友，在这个月您的排名是第三名，足足升了四个名次。 在这个月，虽然逢的是破的月份但是呢，很多事情呢，其实只要在你及时适当的一个处置之下呢，都会有转还的一个余地。我们先来看一下属鸡的朋友在工作的部分哦，在这个月呢，是会有比较多的是非找上门的，而且呢，会建议没事的话，尽可能不要跟人有任何的口舌之争哦。 不然的话，比较容易会引起一些官非的一个后遗症状况。那在工作的运势呢，是属于大凶的。但是如果可以控制好自己的情绪等等的问题，那么这个凶呢，就也可以化为中平咯。在财运的部分呢，属鸡的朋友呢，在这个月呢，是属于支出比较多的一个月份哦。比如说呢，老板呢，就会会比较会需要。 多把案子发包出去，因为自己没有能力呢去处理，或者是采购的部分呢，金额呢就比较容易呢会是相较于过去或是同期呢又又调调涨了，成本变得比较多。那也因为这些的呃管理呀，或者是说行销，甚至是货品的成本增加的原因呢，会让这个利润呢缩水缩小了。 这个空间一旦缩小，影响就是我们荷包入袋的的这个奖金的部分。所以呢，在财运的部分哦，在这个月你的奖金呢，都会因为利润变小了而缩水、被稀释了。在这个财运的部分呢，就会属于平运的喽。所以，如果要让你的这个运势好一些的话，建议哦，可以多兼做一些外快哦，或者是其他的副业。 再来就是在感情的部分，属鸡的朋友呢，在这个月呢，你对于对方的担心啊，对方比较不容易去领情啊，所以会建议呢，啊一点的这个自我的中心跟立场，呃，也可以呢减少呢，就是两个人呢伤了和气的这个会哦。在感情的部分，这个月是属中下的。至于在健康的部分呢。 要注意的就是，如果您本身呢是有气喘啊的朋友啊，这个备用的药呢，一定呢要带在身上哦，避免不时之需。那再来就是呢，喉咙的话呢，比较容易会有呃不舒适的的一个状态，比如说沙哑，或是比较那个发不出音啊，可能是讲话讲太多了啊，比如说跟人家吵架也是讲话嘛，对不对？ 那再来会建议就是可以多吃一些滋润的食品啊，比如说白木耳哦，来保养我们的这个喉咙。那牙齿的部分也要注意一下哈，比如说敏感牙齿的或者是有牙垢的，都要去清理一下，因为毕竟呢，牙也是我们的门面。那在面相来讲的话呢，如果你想要给人家第一个印象是吉祥的，那么你的这个牙齿要注意一下它的整洁度跟洁白度哦。 那在健康的运势的部分是属于中平的。再来，我们来看一下，就是针对属狗的朋友哦，在这一个月，你的排名是第一名哦，相当的旺吧。但是啊，虽然我们足足的爬升了九个名次哦，但您在这一个月的这个各方面的一个现来讲，是属于文艺型的一个状况。比如说在工作的状态呢，你就会属于比较老神在在啊，驾轻就熟的一个状况。 请务必要小心一下，你的竞争对手莫名的超车哦，就在你不知道要进修哦的一个状态下，或是一直处于玩乐的心态的状态下，所以在工作运势虽然是属于大吉的，但是呢，要特别留意到的月月的下旬的时候呢，有没有可能呢，就会开始受到一些影响。那在财运的部分呢，属狗的朋友最近会有一点入不敷出哦。 因为你多了很多不必要的额外支出，不过没有关系，因为你在常态的一些日常开销呢，还算是蛮自律的，所以基本上还是算打平的一个状况，还不用到开你的小金库哦。那在财运的部分是属于平运的，而感情的部分哦，属狗的朋友，如果你是有对象的，在这个日子里呢，像杜小月一样哦，平凡而安逸哦。那没有对象的呢，也很够自得其乐。 不会觉得是说我一定要有个人陪，可是如果你有心仪的对象哦，请你呢要站好站满哦，让你们的这个舒适圈呢，也就是互动的这个舒适的这个呃时间点哦，能够拉得越来越长，它就更有机会呢可以上位咯。那在感情的运势的部分是属于平运的，那至于在健康的部分呢，属狗的朋友务必呢要注意肠胃的。 问题哦，饮食呢也建议在这个月呢，尽量以清淡为主。那在这个月，健康的部分是中平的。最后，我们来看一下，就是属猪的朋友，在这个月您的排名是第五名，下降了一个名次。在这个月令走的是三会的一个状态，而三会的力道呢，相对没有三合的的力道强。 所以，即便呢是有贵人来帮手，但是这些贵人顶多呢是出一张口，但是不会帮你追踪到最后。嗯，后面的结果还是必须要靠你自己的哦。但是我们还是一样要心存感恩、感念的之心哦。还有呢，要提升您自己在这个月的这个效率哦。只要你的效率呢是有跟上的，那么你的这个工作的运哦就会起来哦。 可是如果呢，你把效率放在不对的地方哦，那就是瞎忙，那工作运呢可能就会下降一些。不过整体上来讲呢，都还是属于吉运的一个状态。但如果再努力一点呢，就可以变成大吉了。再来呢，属猪的朋友啊，在这个月你们的财运哦，是属于垫垫吃三碗公的一个状况，奖金呢很轻易的就可以落袋，因为你有好的队友哦。 虽然呢，实拿的部分呢，因为需要大家一起瓜分呢，你可能会比较少，但是不拿白不拿，你说是吧？在财运的部分走的是中平的路线，在感情的部分，属猪的朋友稍微会弱了一点点哦。工作呢会比较的繁忙哦，所以呢，要暧昧的对象可能会觉得你到底对我还有没有意思啊？如果这个热度呢没有持续的增温的话，很有可能呢。 他就会被别人追走了，所以自己呢还是要留一下心眼，注意一下才会比较好的。感情的部分走的是平运的，在健康的部分呢，属猪的朋友呢要注意有没有四肢冰冷的一个状况，或者是会畏寒呢？呃，务必呢要定时的吃饭，让自己呢的体能呢有足够的这个这个热量可以去转换成温度，而且尽可能吃的便当都要是。 热的不要是冷的哦，在健康运势的部分是属于中下的。以下呢是我们针对属鸡、属狗以及属猪在这个月令的生肖运势。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。我是金玲老师，我们下次再见喽，拜拜。